Bueno, ¿qué te puedo decir? Él, intentó darle golpe una vez allá en el barrio y como vio la familia ahí no, pudo darle. Parece que tenía un par de días echando, la en trabajo, estaba en trabajo y fue abusó de ella solita ahí, le hizo lo que quiso. Nada, la autoridad que haga justicia, si ellos creen que se puede, porque esto es un intento de homicidio, mi hermana, si ella sale viva, Dios me la libre, que se muera. Es por obra de Dios, pero hay que se justicia, se merece 30 años de abusador, de abusador. Llegó al trabajo, eso de las 2.45 por ahí. Y a los pocos minutos de que ella llegó me llama su compañera que corriera, que pasaba algo. Cuando yo llegué al lugar las hallé toda tirada en el suelo llena de sangre. Que supuestamente lo que me informaban que papá de sus hijos los había apuñaleado. Yo la encontré muy mal cuando llegué tirada y no me quedó de otra que traerla aquí sin comer. ¿Era pareja de ella? No. Estaban, estaban separados. ¿Cómo se llamaba ese joven? Randy Moya. ¿Tenía mucho tiempo separado? Como un promedio de seis meses. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama su hija? Zuleli María Fernández. ¿Qué edad tiene ella? 28 años. ¿Qué llevó esto a Yo fui normal a llevar un control de la televisión de los niños que le, van, a le Y ella comenzó a discutirme, me salí de control, me tío y de todo. ¿Te voló encima ella? Sí. ¿Te agredió? Sí. ¿Esos golpes que tú tienes, quién te, lo dio? Después, cuando llegó a la comunidad, me dio un baile ¿Tú tenías una arma? No ese villaje tenía, por eso era para defenderme, no era para hacerle daño a nadie. ¿Tú tienes dos hijos con ella? Sí. Tenía 13 años con ella de casado. Y todavía me tiraba ella a mí, que, que íbamos a juntar y, saliendo con pila de hombres. pero yo tampoco le paraba nada de eso.